beste figura gehiagitu da eskien jontxo, ba, berrikuntza pedagogikoarekin lotutakoak izan direla, eta oso interesgarriak eta hau agian lehor xamarra sortatu daiteke da, ez? E, aurrekoan, ba, marinarekin eta taldekidekin hitz egiten eta zuzendaritzatik berrikuntza sustatzen izenburua bidari nuenean gero pentsatu, bueno, Ondo nobe da, ja, ez hori ekonomik egiten du eta gure lan, da. Igual, eredu bat, ez? Horren inguruan hitz egin dugu. E, zeintzen gure ikastetxearen egoera eta batez ere zentratuko naiz ikakai metodologian eta zehar kompetentzien lanketaren eh, aspektuan. E, beharra ikusten genuen e, metodologia zabaltzeko eta zehar kompetentzien bai lanketa eta evaluazioa sustatzeko. Zergatik, ba, bi edo irute genera matzan e, oiek ba, gure ikasturteko planea eta gure guruen artean txertatuta, baina ba, ez genuen ikusten modu bateratuan, e, aurrera egiten genuenik, ez da gutxiago ere askotan gelditzen zen ba irakarte batzuen iniziatiba edo e, mintegi batek e, zeukan iniziatiba eta bueno ikuste baldin ba genuen berrikuntza metodologikoan e, ikakaik eduki behar zentralitate bat ikastetxean orduan naiz eta E, hain askarezkoan guztiok batera egin behar genuela aurrera, ez? Eta hori gainera modu sistematikoan egin behar genuela programazioetan eta IZP-an ere jasotak edipio hartzela. Kontuan hartuta, ba, gure ikastetxeak eta edozin ikastetxek dituen muga ba, ematen diren aldaketa e, eh, urtero, lan handia suposatzen zuela, urte batean aldaketa hori egitea ere, ba, zela ziurrenik egin garria, kursu hasieratik ere ezin genuen hori guztia eskatu, eta gainera, formazio eta tresna espezifikoak eskaini nahi genituen, hau da, gu, eh, irakaslein ere bidea pixka bat ba, jorratu nahi genien, edo hori zen, pixatu zen eh, markatu nahi zena. E, zein izan da gure hasierako tresna ibilbide honi egiteko ba, ikaskurteko plana, hartu genuen urteko plana, eta horre ere ba, ikuskaritzak azken urtean behintzat e, eman dituen ba, jarraibide, eta bueno, alde batetik ere erdi behartuta, helburuak modu zehatzagoan eh, planteatu ditugu, eta e, batez ere ikaskurteko planean helburuei erreparatu dugu, eta helburuek markatu dute ba, batetik batzordeen antolaketa, ikastetxearen bat batzorde ditugu, eta gero formazio plana ere urte osokoa, elburuen eh, araberakoa. Eta helburu horietan, zentratuta guri interesatzen dizkigun bi aspektutan, zer kompetentziak eta ikakai metodo, metodologia, e, jarri genuen helburu bezala, hirugarren horako, hirugarren ebaluazioan, bost zehar kompetentzien osagaiekin, lotutako jarduera bana egingo genuela, eh, ikasgai bakoitzean eta gainera hori guztiak ebaluatuko beni duela, ez aurkitzeko ba aurre urtetan bezala kursua mailara iristen zarela, zea kompetentzien inguruko ebaluazioa egin behar duzu eta ala moduan egiten dugu beintzat, eh, onartu dugu, ala moduan egiten genuela batzuetan eta horre horrela ezin denuen aurrera jarrai, ez? Orduan, hori guztia egin nahi eta gainera, nahi nuen, guztia programazioetan edo unitate didaktikoetan txertatuta gelditzea. Ikakai metodologiak e, gure ikastetxean ibilbide duzeko lerro estrategikoa da, ikakai metodologiaren garapenarena, baina egia da, mitigaren arabera.